好，我们谈完了限电了，我们必然再来看一下台海之间的局势。台海在两岸之间呢，已经到了最后最关键的时候了，应该是接近最后的时候了。为什么这么说呢？因为大量的国家军队啊，都集结到南海附近，包括六国军队，或是之前的跨十二个时区的军队来做军事的演习。各位要知道一件事情啊，对于军事演习啊，它是一个耗资不菲的一个行动。 如果说像我们台湾国内的一个本地汉光演习啊，或是中国在他们境内所做的各种夺岛演习啊，这些花费就还好。 但是如果要像美日印澳啊，或者英法、英国、法国等地的军队啊，都绕过半个地球，或是至少也得几千公里的来挺进到南海或是印度洋附近的海域进行演习，那要花的钱呢，基本上跟打一场仗是差不了多少的。尤其是现在能源短缺的状况啊，这个要花的钱呢，对于一些国家来讲，那不是只有心疼而已，那基本上是肉疼，而且这个肉的疼啊，已经疼到骨子里了，那么疼。 那么对于中国来说，这些演习是不是能够对他们形成的威胁呢？老师这里很简单的说，这威胁啊肯定是没有，而且中国私底下可能还会非常欢迎这些国家来印太地区，甚至南海来进行演习。为什么呢？因为人家在你面前打给你看，而且都是这些实战的经验来去跟你演练给你看，这是多么宝贵的经验。 你们会怎么样的配合？会有怎么样的机具？调动什么样的武器？还有你们人员之间、彼此之间怎么协同作战？这基本上都是中国海军可以学习的地方。所以这些大型的多国军演呢，实际上是给中国的一个实境秀，告诉你我们是怎么样来打仗的。所以我们可以看到啊，很多次的经验是什么？中国是在这些国家的联合军演之后，或是快结束的时候，自己也办几场军演。 为什么呢？因为刚刚对方才表演给你看，我们要怎么样去做演习，怎么样打这个海战？那么现在就看你自己能不能揣摩一下，好，直接把它怎么样，把别人的战术给其他的兵棋推演，放在实际上的状况。 为什么呢？因为中国共产党的海军啊，是从来没有打过海战的，这个是很现实的事情。所以他们缺乏的就是实战的经验，不然中共早就在李登辉时代，啊发表“两国论”的时候，海军就不会被美国的那个航空母舰所逼退了。 而现在世界各国啊，应美国的邀请，已经在南海还有日本海的进行了军演，恰恰给中国的一个就近观察的机会，看看别人的海军到底是怎么做的。所以，我们台湾还有一些政客啊，真的是欢欣鼓舞哈，欢声雷动，认为是全世界的军队啊都来率领他们的怎么王者之师来保卫我们台湾。其实很多时候啊，中国比我们更欢迎他们来。 好看又免付费，对不对？这个对中国来说啊，真的是一个军事上的一个利多。而我们要知道一件事情啊，军演它从来不是真正的战争，是类似战争，而不是真正的战争。真正的战争啊，短兵相接，不是你军舰派派过来，然后嘞炮打一打就可以直接开火攻击，然后一个月内直接直接快闪，然后我们就各自清理战场，各自回各自的国家了。 这种打仗方法在内陆国家是可以，例如什么？例如欧战，欧战就是我们所谓的第一次世界大战。第一次世界大战就是欧洲各国自己在打仗，根本没有关系。然后呢，他就说是世界大战，这世界上大部分没事啊，就你们欧洲有事情啊，对不对？但是这个第一次世界大战呢，就基本上是内陆型的战争为主，怎么打？ 都还好，就是第二次世界大战还是以陆战为主，无论是日本的在中国的战场，或是德国的坦克部队，还是俄罗斯的红军，都还是以各自接邻的地区为主要啊。所以说，你看俄罗斯它不会打到比较难的地方，有也不多了，是有了，但是也不多。所以美国当时一开始不参与二战，为什么呢？因为美国是独立的大陆，所以基本上别人也不容易去进入。 就像日军侵华，他也得军队已经登岸之后，再给你做个七七卢沟桥事变，那才能开打。就像是过去在清朝的甲午战争，他只是打海战，海战打完了，你也只能坐下来谈。因为什么？因为他的陆军没有投放在我们的这个国土上面，所以是说，军队一旦登陆在陆地上，那就是另外一回事。海战打完，你一定要陆军上去才行。 所以，无论是六国军队还是十二国军演，这个对于中国啊，实际上没有真正的威慑力。为什么呢？因为这些国家没有建立起半个地球这么长的补给线。也就是说，欧洲军队要来打中国，它必须怎么样绕过俄罗斯？那肯定是此路不通，俄罗斯不会让它过来的。而如果要从印度那里打过来，那就必须经过了什么？ 马六甲海峡包含了马来西亚、新加坡、越南等地的这些东协的国家，那这条路上你想让他们去给你这些补给去打中国，人家大概率也是不会去理你的，更别说想从陆地上，他的欧洲军队要从叙利亚、伊朗、伊拉克，然后一路走到阿富汗，再从阿富汗或是印度来直接入侵中国，这个你可能还没有靠近哦，大概率就被中国的陆军啊或者是导弹把你打烂了。 说印度就算了，印度它本来就跟中国就不大好，但是阿富汗的塔利班人家会让你去越过他们的国界，然后去打中国嘛，也不可能。那就算从印度进来，你也过不了喜马拉雅山。说这个还是有问题的，所以欧洲的军队啊是无论如何都无法替台湾做什么。为什么？他没办法替台湾防御，因为军演可以，但是打仗那就是完全没有办法的，就是全部的军队都从印度集结完毕。 不要说印度会不会限电，然后供应不起你的补给了。那你要完成这些集结跟补给线建立，你也需要两三个月的时间。这个还没有集结完毕啊，这个基本上你经济就会先断断开往来了。难道欧盟会因为台湾的民主，然后去牺牲他们自己国家对中国的经济，还有他们广大的士兵的生命吗？ 澳洲更不用讲了，澳洲怎么样？澳洲距离台湾有两千多公里，这基本上澳洲是没有办法直接从澳洲直接投射军队到了台海之间，这可能走到一半他就没办法了，他就没得补给了啊！就算可以，他的投放过来，等他过来的时候，大概也打完了，我们各自已经在清理战场了，所以唯一有能力投放军队到我们台海战场的，当然就是美国。 那美国在日本跟韩国都有基地，所以基本上补给线它的战力是有的，这个是毋庸置疑啊。美国它的补给线是很强强大的，在我们亚洲地区。但是美国在日韩两国的战力啊，有多强呢？ 他有没有办法打败中国？当然也是没有办法的。但是他可以做到做到什么？他可以做到迟滞，啊，就是说我们要延，我们要抵抗他一阵子。那大概可以抵抗多久呢？大概顶多也大概一两天吧。这个是这个公开的说法，那这不是老师自己讲的，那是公开大家评论，技术专家有评论过的事情。所以说只能迟滞，是没有办法战胜的。 而美国要从其他地方从从他的基地啊来调派这些军队来去应援台海，那至少也需要七天的时间，也是一周五到七天，所以时间上也是来不及的。所以各位有没有记得老师说的，中俄之间一旦达成了军事结盟，就会形成全世界最强大的军事联盟？这个好像是去年底我们在直播的时候有谈到。 中俄不能太快结盟，或是签订任何的军事结盟，因为这件事情只要一成功，全世界再没有任何一个国家或是一个组织是胜得过中国加俄罗斯的军事联盟，因为他们是最大的了。而近日啊，中俄之间进行了联合的海上军演，当然这不是第一次的中俄联席军演，大概是第九、第十次吧，应该第十次的联合军演了。但是在规模上，中国这一次所派出的是万吨级的驱逐舰。 包含了什么？包含它的首舰是南昌舰，还有昆明舰、滨州舰、柳州舰。演训在哪个地方呢？演训在日本海的彼得大帝湾附近的海域做举办的。各位有没有听出来？老师刚才讲什么？这个东西，中二他在联上呃海上联合军演，却在日本海上面来举行，这个地方就很有趣了。因为最紧张的当然就是日本了，因为日本跟俄罗斯啊。 本来就有北方四岛的争议，这关系呀不是很好。之外，现在中国跟俄罗斯啊又加紧在日本门口来给你进行的军演，一方面磨合双方语言沟通的一些障碍跟差距。 一方面相互进行什么样互相支援的联合防御，这对日本来说啊，不能只是说是如芒刺在背，根本就是卧榻之畔，不要说那个岂容他人酣睡了，根本就是你的床旁边了就站了两个人，一直盯着你看你睡着了没，对不对？你日本怎么睡得着呢？吓都吓死了，对不对？而这个问题不止在这里，为什么呢？因为这场联合海上军演对中国的意义与帮助是很大的。 因为要论到这个海战上面呢，最重要才有潜舰，还有反潜作战的经验，俄罗斯还是远远超过中国的经验的。应该说，这个潜舰的问题啊，是俄罗斯的强项。而之前美军的这个海狼级的康乃迪克号的潜舰为什么被撞，还是撞到什么东西？这个当然没有说法，但是这个当然大家都在猜很多很值得玩味的东西，但是没有人知道。 但是中国缺乏的就近都还是海战的力量，而日本对于海战还是很强大的哦。这日本的海上的自卫队的力量啊，其实这要打哦，中国对上日本啊，这个中国还不一定可以讨到什么样的便宜。 但是如果把它加进来，俄罗斯，那么日本是基本上就是没戏了。这相信大家也没有什么太大的疑问，因为中俄加起来的军力啊，是远超过日本太多太多了。而俄罗斯的潜水艇啊，可是跟美国有有一拼的一个实力，而美国又不可能把全世界各地在服役中的潜舰拿来到台海或南海这个地方准备作战。 但是如果真的打起来了，俄罗斯他能够派到台海跟南海之间的前舰的距离，绝对是比美国派过来还来的快，这个是实在的。所以在军事上面来讲啊，台海一战，世界各国是无论如何都无法过来救援，也没有意愿跟这个实力来过救援。但是话虽如此，俄罗斯当然也不想因为台湾问题去延烧到他自己，所以上次普京大帝在这个专访的时候就有谈到。 中国要统一台湾，靠经济就可以了，不用动武力。这是为什么这么讲呢？因为他其实也是在表明的，我实在很不想跟你们搅和在一起啊！现在我靠天然气就可以赚大钱了，我干嘛去打仗呢？我们就卖能源，他能不香吗？是不是？所以现在要遇到台海危机的问题啊，它现在是比较复杂的。但是如果你要期盼其他欧美各国，或是澳洲，或是印度，他愿意派大量的军队过来。 在中俄联合军演这个状况之下，相信其他的就算要援救的部队，他们也会投鼠忌器，因为中国你可能惹得了，但是你俄罗斯你是无论如何都惹不了的，包含欧盟这些的国家，对于二战俄罗斯的这个阴影还在，所以说你只要谈到俄罗斯，就跟台湾人看到共产党一样，对不对？大家都开始怀疑，都开始害怕，是不是？说这个就是很大的问题，好吗？好，接下来我们看看我们的下一段。